Bueno, estamos aquí con Master Ron y con el señor Jorge, Faisa, Faisa Azul. ¿La has visto? Qué guapa, ¿qué? Cala a boca eh, porra. ¿Eh? Cala a boca, porra. Ya, ya, ya. Pero de guapo, bien. Yo, el colega acaba de aquí. Ve, pero es como acá, ¿eh? Cuando cojo el pedazo, casi si va a pegarle eh, el mitón cumpleaños, colega. Y va, y va con el coche y se cree que lo está adelantando mira aquí o lo que sea. Le dice la hamburguesa de parte y se hasta la glorieta. No, pero eso es para acabar ¿eh? Agua, pero... Me yo tengo un salto. Yo cuando volví a Villabuena era miedo de muerte. Sí, ahí es. ¿eh? Agora sim, meu irmão. Boa porra.